Hhayi-ke wemhlali kuthiwa i-skill sibalulekile wemhlali ukuthi kumele ubile naso ukuze ube-creative ukhone ukuthi utshele izindaba, ukhone ukwakha udaba ngama-heroes ethu lapha eMzansi. Awukuze nendlebe-ke mhlali-ke ngikulandise ukuthi kahle kahle le ndaba ngiyithathaphi njengoba ngiyibeka kanje nokuthi iyaphi mhlali. Hhayi-ke mhlali-ke njengoba nazi udaba ukuthi kade ngishilo ngithe la eMzansi kuthiwa kubalulekile ukuthi sibe ney'kili sibe creative sikhone ukwenza isitori ngokwethu senze ngama-heroes ethu. Like ngingahamba nje . ngisho abanye abanjengama-heroes ethu ngingasho njengalo like uSenzo Meyiwa he is now one of our heroes since ubekile induku ebala kuthiwa yini ukubeka induku ebala <laughs> ya wenzile izinto ezibonakalayo for uMzansi Emva kwalokho-ke okay washawela isikhathi sokuthi uyahamba siphinde singamkhohlwa like enye i-example engayibeka ubaba uNelson Mandela naye vele udlalile umdlalo uyidlalile indima yakhe kakhulu eMzansi lapho esingathi masenza i-story about omunye woMzansi sisenze sizwakale and nathi singabahlali baseMzansi senze sona i-story esi-right. Eh, baningi-ke abahlali engahamba ngibacoshe ngibenze ama-example okuwukuthi like ama-heroes ethu esingakhona ukuthi senze iy'tori ngawo. So le ndaba ngithe uma ngiyifunda ngayithola ukuthi ku-Twitter ngayithola ukuthi yenza isense. Ngiyayithanda mina into efundisayo ezokwakha ukuthi. u-create-e something out of it like lena manje ngisho ukuthi ngithole ukuthi uThabo Rametsi uyasho ukuthi ama-South African kumele afunde ukuba creative kumele afunde ukuzenzela iy'tori on their own not ukuthi kuzosukwa manje kuyolandwa umuntu le entabeni zaphesheya azosenzela i-story azokwenza i-story sala eMzansi ngoba uzosikholonayiza ngeke asenze yena ngendlela thina ebekumele siyenze sisenze ngakhona sikhuluma ngama-heroes wethu. Ya-ke uthe-ke wayibeka kanjalo-ke uThabo Rametsi indaba ukuthi abantu boMzansi abafunde ukuba ama-storytelling, abafunde ukuba-creative, abafunde ukuzenzela iy'tori ngama-heroes wabo not ukuthi kuze kuyolandwa abanye abantu. So, ngiyibone mina-ke i-interesting le ndaba-ke, ngingazi-ke wena Mhlali ukuthi. wena hlampe ngesayidi lakho uyibona kanjani ngoba phela asiboni ngesonto ngasolinye mina ngayikhuluma indaba ngithi ngiyibona kanje eh ngiyibona futhi inosizo kuphi nakuphi izama ukuvula ingqondo zabantu kuphi nakuphi kodwa ke hlampe wena ungayiboni kanjalo like kumanje mina abahlali ngiyathanda ke ukwenza izinto ezi storytelling or nje zakhona zoku-actor kumanje khona enye isophi or serial or whatever engiyenzayo so I, i love izinto ezikanjalo ikona-ke nje phela ukuthi lento oyithandayo iyayikubalekele kude <laughs> kodwa-ke akunasimanga abahlali ngizoleke nje nami ngimcobelele izindaba kancane kancane. Nani-ke ningakhohlwa-ke phela uku-like-a, nifolowe, ningi-press-ele i-ring bell leyana. So i-ring bell izokwenza ukuthi iku-notify-e whenever ngidropha ividiyo. Um, ningaphatheki futhi kabuhlungu bahlali, ngiyazi ukuthi hlampe amanye ama-videos wami ayanibhora, aniwathandi ngoba mina ngiyalanda too much, I don't know. angivele ngihlale phezu kwendaba kodwa ngizozifundisa nami ukuthi ngivele ngihlale phezu kwendaba webahlali. Ngiyanithanda bahlali nginithanda wule.